А год какой у нее? 2009. Приехали на заказ Kia Rio 2009 год, утеря ключей. Сняли замки, изготовили ключ по замку. Вот оно все снято. Сейчас будем ставить назад. Приехали на объект, вернее мастерскую. Начинаем изготавливать ключ по замку. Все, ключ у нас готов. Пробуем повернуть. Все, можно ехать ставить. Вот мы уже сделали ключ. Стемнело уже. Вставляем ключ зажигания. Все, автомобиль заводится. И с другой стороны.